Moi moi, me ollaan täällä kokoomuksen äh, tulevaisuusristeilyllä ja meitä löytyy täältä tuttuja kasvoja. Moi moi, Okei, okay, mä oon Niina Virtalainen Helsingin kokoomuksen naisten yhdistyksestä. Hei onks, vaan. Onko Niina itse ehdolla? Mä oon ehdolla, kyllä vaan. Okei. Okay. No mikä sulla on äh, naisten yhdistyksessä tärkeä juttu? Sanoisin, että naisten yhdistyksessä tietysti naisten asiat on hyvin tärkeitä, mutta sitten mun omassa agendassa on nämä nuoret ja myös päivähoitoasiat ja sekä, sekä alueellinen kehittäminen sekä liikenneturvallisuus. Jos otitte Helsingissä ehdolla, niin millä numero sä oot? 283. 283?